እንደዛ ስቃይ፣ እንደዛ ነገር ሲደርስ የነበረው ያለ ምክንያት አይደለም እና አንድ ሰው ናት በሚዲያን የተናገረችው ልጅ ናት። ስደት ላይ ነው ያለችው። ምንን አቋርጣ እንደመጣች የምናውቀው ነገር የለም። ምን አይነት family ውስጥ እንዳደገች የምናውቀው ነገር የለም። ግን ትቀጥቀጥና ትሙት የሚለው ነገር ተቀጥቅጠው ይሙቱ የሚሉት ነገር በእምነታችንም የራሳቸው ሰው የራሳቸው የሆነ ሰው ወይንም ደግሞ የሚፈሩት ሰው ሲሰድባቸው ዮኒ ማኛ ብዙ ሰድቧቸዋል። ዮኒ ማኛ ስለ እስልምና ሃይማኖት ከላይ አውርዶ እታች ተሳድበዋል። ያ ዮኒ ማኛ ብቻ አይደለም። መኮንን የሚባል ልጅ ከላይ እስከታች አድርጎ ተሳድቧል። ከሰውታል እንዴ? አልከሰሱትም። እነሱ ያስቀመጡት አለ እነሱ ያስቀመጡት አቅመ ደካማው አቅም ደካማ የሆነ ወይንም ደግሞ አቅም የሌለውን ሰው ለመጉዳት ይሄ ችግር የለውም፣ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኛ እኛ እንደ አንድ እኔ አሁን ክርስቲያን ሙስሊም መሆንም አልፈልግም መሆንም አልፈልግም። ክርስቲያን ግን ሙስሊም ሲነካ ክርስቲያኖች አብረው የሚጮሁ አብረው የሚያለቅሱ ሙስሊም ወንድሞቻችን ሙስሊም ወገኖቻችን ተነኩ ብለው የሚሉ ክርስቲያኖች እንድንፈራ አድርጋችሁናል። እኔ በበኩሌ በፊት ለእናንተ የነበረኝ ፍቅር በቀደም ለታ በቃ እኔ በእናቴ ሙስሊም ነኝ። okay፣ በአባቴ ክርስቲያን ጂጂ ያለችውን ነገር አዳምጣችኋል። ምን ለማለት ነው አላቅም፣ ምን ለማለት ልታስተላልፊ፣ እኛም እርስ በርስ አሁንም ሙስሊሞችን እንትን እንድንል ወይ ነገር እንድትይ ሊሆን ይችላል የምታስተላልፊው ነገር። ነገር ግን ጥፋተኛ ናት ይቅርታ ማለት ነበረባት የሚል እንጂ እምነትን የመሰለ ተሳድባ አላጠፋችም። ወይም አንድ ልጅ ናት ወይም ያለችበት ቦታ ይወስነዋል። ለምሳሌ እነ ዮኒን አንስተሻል ጂጂ ማለት ነው። ያሉበት ቦታ ህጉ ምንም ስለማይላቸው አውልክንሽ በቻናላቸው ብቻ ሊደርስባቸው ይችላል፣ በራሳቸው ሊደርስባቸው ይችላል። ያለችበት ደግሞ ሀገር ይሄ እምነት የሚከበርበት አገር ስለሆነ ከዚህ አሁን ላይ ምንም የምትታለፍበት ነገር የለም። ሁላችንም ቆም ብለን እናስብ። ገብቷችኋል? በቃ የሰውን እምነት፣ የሰውን ስብና ሰውን ሰው ያሉ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ወላሮ የምትገኙ የሚዲያ ታዳሚዎች አንዱ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ ስለ ነጃት ዛሬም ደግሞ አለውኝ ነጃት ተይዛለች እየተባለ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም አንጀታችሁ ያረረ እንግዲህ ውስጥ እውነትም ላይሆን ይችላል። ከሆነ እንኳን ደስ አላችሁ እና ደግሞ ያስያዛችሁ ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀዛችሁን በጀነት ይክፍሉላችኋል። ሌላው ደግሞ ጀጂኪያ ብዙ ነገር እየተናገረች ነው። ብዙ ነገር ነው የተናገረችው እኔ ዛሬ ነው ያያት ቪዲዮዋን ማለት ነው። እሷ እንደዛው በደንብ አላዳመጥኳትም ባለፈው። ዛሬ ግን እንደዚህ አዳምጫታለሁ። እኛ እኮ ራጂ አይደለንም፣ እናንተ ናችሁ ራጂ። እሺ እኛ እኮ ሰው የምናርድ ሰው ነን አልሽ። አሁን እናንተ ሰው የምታርዱ ሰዎች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጠመንጃ የምታኖሩ ጥይት የሚታከማቸው ናቸው። መስጂድ ውስጥ ምን ተገኝቶ አለ? ምን ሰማሽ? እኛ ቁርአን እንጂ መስጂድ ውስጥ ምንም አይገኝም። አልሐምዱሊላህ ሰውን አናርድም። በህይወት ከመቀበር ከማረድ መፍታችን የጠበቀው ዲነል እስላም ነው። ገባሽ? እኛ የዋንን ምና አንባልም። ምንድን ያልሽው እንዲሁም ያልተናገርሽው አለ እንዴ? ሁሉም ነገር የተናገርሽው የራስሽ ነው፣ የእናንተው ስራ ነው። ሰው የምናርስ ሆነን አልሽ። ያው እናንተ ሰው የምታርስ ነው። ሙስሊም ግን እንደዛ አያደርግም። ታውቃለሽ፣ ማንን አርድ ነው ያሰማሹ ያየሽው እነዛ ፊታችሁን ይሸፍኑ አላህ ኮርሚን እናንተው ናቸው እኮ እሱ እናንተው ናቸው። አልገባሽም እንዴ? እኛ በፍጹም ሰውን አናርዱም። ሰው የምታረድበት ምክንያት ምንም የለም። እኛ እንደዛ ደዋ ላይ ሰው ካረሽ ትታረጃለሽ፣ ከገደሽ ትገደያለሽ። እንደኛ ሀገር አይደለም፣ በእስልምና ህግ ማለት ነው። ሰውን አንድ ሰው ሰውን ከገደለ ራሱም ይገደላል ማለት ነው። አልጀዛው ኢሕሳን ኢለል ኢሕሳን ይላል ቁርአናችን ማለት ነው። የሰው ጀዛ በሰው ነው የሚከፍለው። ታውቃለሽ። ለዛ ነው አንቺ ሌባ ከሆንሽ እጅሽ ይቆረጣል፣ ከሰረቅሽ እጅሽ ይቆረጣል። ታውቃለሽ ግን የእናንቴው ራሳችሁ የስርቆት ተባባሪ ናቸው፣ የሌባ ተባባሪ ናቸው። ምክንያቱም ሌቦቹ ቤተክርስቲያን ውስጥ አምቶ ጠመንጃ ሲያስቀምጡ፣ ጥይት ሲያስከማችሁ፣ ቦምብ ሲያከማችሁ እናንተ ተቀብላችሁ እያስቀመጣችሁ እናንተ የሌባ ተባባሪ ናቸው። የአራጆች ተባባሪ እናንተው ናቸው ማለት ነው። ለማንኛውም ዮኒ ማኛ ይሳደባል። ከላይ እስከታች ነው የሚሳደበው። እሱ ምን ተደረገ ምናምን ላልሹ ደግሞ አንድ በት እንደሚሳደብ እንደማይሳደብ ትሰማልሽ፣ አስገባልሻለሁ። እንደሚሰጣት አታውቅም። እናትን ምንም መኮንን አይቻልም። ግን እናት እርግጠኛ ነኝ ምን ውሃ በሆንሽ ነው የምትለው እንደዚህ አይነት ልጅ ሲሰጣት። አምላክ ምንም እኛ እኛ እንጂ በዳይ አምላክ አልበደለም። እና ባካችሁ አንዳንዶቻችሁ ስትሳደቡ አምላክን አትሳደቡ። እንደው በፈጠራችሁ ይሁንባችሁ፣ ፈጣሪን አትሳደቡ። ስልጣኔ አዎ፣ ሙስሊም ምን እንደዚህ አይነት ሙስሊም አይተን አናቅም። ሙስሊም ናት እንዳትሉኝ፣ አረ በመድኃኒዓለም ዝም በሉ። እንደዚች አይነት የዲያብሎስ ቁራጭ ሙስሊም ናትማ አትሉ። ስለዚህ ሙስሊም ናት። እንደዚህ አይነት ሙስሊም እንደዚህ አይነት ልጅ አለው ብትሉኝ አላምንም። ጥሉ አይደለም ጥሩ ፈጣሪን አትሳደቡ፣ አምላክን አትሳደቡት። ሰው እንጠጣለን በየቀኑ ስድብ፣ ፈጣሪ ግን አይሰደብም። ፈጣሪ ምንም አላር ለሌሎቻችሁ ትምህርት እንዲሆን ነው። ትምህርት እንዲሆን ነው። አልገኝም፣ አልያዝም፣ አያቁኝም ተብሎ ብዙ ነገር አይባልም። ብዙ አማራን ሰድባለች፣ ኦሮሞን ሰድባለች፣ ሌሎችን ሰድባ ምንም አልተባለችም። ምክንያቱም ሁሉም በዛ የሚሰዳደበው ነገር አለ። ፈጣሪ ጋር ስትመጣ ግን ፈጣሪ ራሱ ጊዜ አይፈጅም፣ ጊዜ አይፈጅም። ፈጣሪ ሲጠየቅ ምን አርጌች ነው የሰደብሽኝ ቢላት እኮ መልስ የላትም። ምን በደልኩሽ ብሎ ቢጠይቅ ፈጣሪ ራሱ መልስ የላትም። እና ለሌሎቻችሁም ትምህርት ይሁን። እባካችሁ እባካችሁ ፈጣሪን አትስደቡ። የጥጋብ ጥጋብ ሲበዛብን ፈጣሪ ላይ የምንወጣው ነገር እባካችሁ ፈጣሪን ማሳዘን ይቅርብን። ሰውንስ ለምደነዋል። የማንኛውም እምነት ተከታይ ሆኑ፣ ፈጣሪ አታሳዝኑ። ይሄው ሳምንት አልሞላትም፣ ሳምንት አልሞላትም ስትያዝ ይቺ ልጅ ፈጣሪን አታስቀይሙ። ይኸው የኦሮሞ ልጅ፣ አማራ ልጅ፣ የትግራይ ልጅ ምናምን ሲሰደብ ነበር በእሷ page፣ ግን ሰው ቦታም አልሰጠው። አሁን ግን በፈጣሪ ስራ ተመጣ። ሰው በሙሉ ተረባረበ። ክርስቲያን አትለው፣ ሙስሊም አትለው፣ ምን አትለው በሙሉ ያን information ተቀባበለው። ዋጋ ያስከፍላል፣ ዋጋ ያስከፍላል። ሙስሊም አላህንም ሆነ እግዚአብሔርን መሳደብ ዋጋ ያስከፍላል። ተንፈላሰብ ሊኖሩ ያሰቡ ሰዎች አሉ። ፈጣሪን ተሳድበው ፈጣሪን አናንቀው የፈጠረንን ምድርና ሰማዩን የዘረጋ ጌታን ተሳድበው ተደላለው መቀመጥ የፈለጉ ሰዎች አሉ። ይሄ አይሰራም አይሰራም። ለህግ ገብታለች። በህግ በህግ እንደምትጠየቅ አይተናል። ህጉ የሚለውን ነገር ትቀጣለች። ህጉ የሚለውን ነገር ትቀጣለች። ይሄን ነው የምናገረው። ህጉ የሚለውን ነገር ትቀጣለች። ይሄ ነው። ምንም ነገር ብትሉ ከህግ የያዘው ጉዳይ ነው። ሃይማኖታቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ፣ እኔን ብትሰድበኝ እኔን ልጆቼን ብትሰድብኝ ይሻላል እያሉ እያለቀሱ ቪዲዮ የሰሩ ሰዎች አሉ። ልብ አድምታለች ብዙዎቹን እና please እባካችሁ አይ ሰው የሚያመልከውን አምላክ አትሳደቡ፣ አትሳደቡ። ሰውን አልኩ እኮ ስትሰዱ ማንም አሲዟት እንዲያዙት ብሏት ያለ ሰው የለም። አማራንም ኦሮሞንም ትግሬንም ምንም ስትሳደብ በፍጹም በፍጹም አስይዟት ያለ ሰው አልነበረም። አንድ ሰው ጭራሽ አልበቃ ብለዋት ፈጣሪ መሳደብ ጀመረች። ፈጣሪ ደግሞ በሁላችንም ውስጥ አለ ያስገኛል። አሁን እንደዚህ ለምን አትፈነጭ? ስለዚህ የማንኛውም እኔ ሙስሊም በጣም ወዳጆች አሉኝ። ክርስቲያን፣ ጴንጤ ብትለው ወዳጅ ተዋህዶ ወዳጅ አለ። አምላካቸው አትምጣ። በጣም የመጨረሻ ነገር ያላቸው ያላቸው ነገር ቢኖር አንድዬ ነው። አንድዬ ነው ያለው ለሰው ልጅ በሙሉ ሰው ሲከዳ የማይከዳም ፈጣሪ ፈጣሪን የሚሳዳም እኔ ማንድፍሬ ልጅ ናት አታውቅም ምናምን ምናምን እያሉ ሙኑ ሰዎች መስሚያ ጥጥ ነው። እኔ አልሰማ ፈጣሪን ነው ምላችሁ፣ ሰውን አላልኩኝም። ፈጣሪውን አብጠልጥሎ የሚሳደብ በሚዘገንን ስድብ ፈጣሪውን የሚሰድብ እማዝንበት ምንም ነገር የለኝም። ፈጣሪውን የሚሰድብበት ምንም ማዝነው ነገር የለም። ይቅርታ አድርጉልኝ። ያርዷታል። of course ቅጣቱ የሚሆነውማ ማያወቀች እኮ ነው። እያወቀች እኮ ነው የገባችበት። ደፋር ነኝ ምንም አታመጡም ብላ ነው የገባችበት። ነገም ደግሞ ሌላው ተነስቶ ይሳደብ እንዴ? እሷ ለፍርድ ካልቀረበች እኮ ነገ ወጥቶ አላህ እንደዚህ ነው ይላል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እያለ ነገም ደግሞ ይሳደባል። መወጥቶ ነገ አንዱ እና እንደዚህ እየተባለ ሊቀለድ ነው። ማንም ጥጋቡ አልበርድ ባለው ቁጥር ፈጣሪ ላይ እየወጣ መሳደብ ነው ስራው። በእውነት እውነቴን ነው። ነገ ማንም እየወጣ ነገ ደግሞ እሷ ተምራለች፣ እኔም ተሳድቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ፈጣሪን ሰድቤ ሙልጭ አድርጌ የሚመለከውን አምላክ ምንም ያልበደለን ምንም ስህተት የሌለውን አምላክ በሰላም አውሎ በሰላም የሚያሳድረንን አምላክ ስንት ነገር የሚደረግ አምላክን እየሰደቡ ይቅርታ ብያለሁ it's okay ምናምን አምላክ ላይ አትድረስ፣ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ያስከፍላል። በምንም አይመጡብን። ሙስሊም በዲናቸው አትምጣባቸው፣ አይነኩም። በዲናቸው ግን አትምጣ። እንዴ ኦርቶዶክስ ሲነካ ትወዳላችሁ እንዴ? ወይ ጴንጤ ሲነካ ትወዳላችሁ እንዴ? ማናችሁም አትወዱ። በዲናችን አትምጡብን ነው ሙስሊሞች የሚሉት። ይገሩ respect ጥፋት ነው እንዴ? ሃይማኖቴን አክብርልኝ አትንካቢ ማለት ጥፋት ነው ወይ? ጥፋት ሆነ። እሱም ደግሞ ሙስሊሞች እባካችሁ በዲናችን አትምጡብን ካሉ ምንድን ነው ጥፋቱ? ምንድን ነው ጥፋታቸው? የሙስሊሞች እችን ልጅ ዲናችንን አትንኪብን ማለታቸው ጥፋት ነው ካላችሁ ቆማችሁ አስቡ ነገር ስለዚህ ዲናቸውን የሙስሊሞችንም ሆነ ዲናቸው እኛ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የፔንቴ ፓስተሮች ያስቁናል። ስለ ፓስተሩ ነው የምናወራው። እማየውን ነገር ሲሉ እንስቃለን፣ እንጫወታለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ግን አልመጣም። ሙስሊሞች ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ የነሱ የነሱ ነቢይ እንደሆነ ኢሳ እንደሆነ ይናገራሉ፣ ያከብራሉ። ሰለላ ወሰለምም ይናገራሉ። የሌላ ሰው ሃይማኖት መከበር እንዳለበት በደንብ ይናገራሉ። ስለዚህ አሁንም እምላችሁ ምንድን ነው እባካችሁ እባካችሁ ሰውን ለማናደድ ብለ ፈጣሪ ስትል ፈጣሪ በሰከንድ ነው የሚደርሰው። ፈጣሪን ፈልጋ ነው አይደለ ያለችው። ፈጣሪ ጉልበት የለውም አቅም የለውም ብላ ነው አይደል እንደ የተሳለቀችበት፣ በሰከንድ ነው የተያዘችው። ስለዚህ ሌሎቻችሁም መቀጣጫ እንዳትሆኑ አዛኝ መሳይ እንዳትሆኑ ፈጣሪ ድረስ የሚደርስ ድፍረት ካላችሁ እግዚአብሔር አፋችሁን ይዝጋው። ፈጣሪ አፋችሁን ይዝጋው። የፈጣሪን የአምላክን ስብዕና የአምላክን ምንነት እንግዲህ ከአምላክ በላይ ምን አለ? ማን ሊሰደብ ነው? ከአምላክ በላይ ማንን ልሰድቡ ነው? እንግዲህ እዛ ደረጃ ደርሰናል። ሙስሊሞች አሁንም የሚሏችሁ በዲናችን አትምጡ ነው። እንግዲህ ሙስሊም ነች ልጅቷ። ሙስሊም ስለሆነች ግን በዲናቸው ስትመጣ ዝም አላሉ። እንኳንም ግን ሙስሊም አደ ሙስሊም ነች ልል አልችልም። እኔ እኔን ከጠየቃችሁኝ አይደለችም። እስልምና ቤተሰብ እንደዛ አያሳድግም። ሙስሊም ነች እንዳትሉኝ እንዳትሉ እባካችሁ። እንዲያውም መቀጣጫ እንድትሆን ትምህርት እንዲወሰድ አድርጎ ራሱ በራሱ በራሳቸው ሰው የመጣቸዋን ቀልድ አያውቁም። ስለዚህ ዲን ላይ አትምጡ፣ ዲናቸውን አትንኩባቸው የሙስሊሞች ነባካችሁ። okay ጂጂክያ ደዛ አለች። ዮኒ ማኛ ደግሞ እንዲህ እያለኝ ነው እንግዲህ ውስጥ ማኛ እየተሳደበ ነው ዮኒ ማኛ ሙስሊም አለመሆኑ ሙስሊም ሆኖ ወደ ሃይማኖቱ መመለሱ ስላልቻለበት ነው ስላልቻለበት ነው እንጂ ጠንቅቆ ስለ እስልምና ያውቃል። እና ጂጂግያ ሁሉንም ነገር ማትገቢበት የለም። በስማችንንም ተጫወትሽ ማትገብበት ቦታ የለም። አንቺ እንዲሁ እያልሽ በቃ ዲሚሽ ያለሽ ጨረስሽ አንቺ ግን እንደሷ መናገር ትፈልጊያለሽ፣ ግን አንቺን ፈርተሽ ነው እንጂ ስለማንለቅሽ አውቀሽ ነው። እኛ መጠንቀቅ አለብን አለብን አልሽ። ያው መጠንቀቅ አለባቸው። እኛም ሰውን የምናርደው ሰውነን አልሽ። አዎ እናንተ ሰው የምታርዱ ሰው ናቸው። እኛ ሙስሊሞች ግን በዲናችን አትምጡብን ነው እንጂ ሰውን አናርድም። ግን በጥፋታቸው ከሆነ የምትታረዱበት ሁኔታ የምትታረዱበት ነገር ከሰራችሁ አዎ ትታረዳላችሁ። ገባሽ? ግን አራጂው እናንተ ናቸው። እናንተ ናቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ጠመንጃ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጠመንጃ የምታስቀምጡ ጥይት የምታከማችሁት እናንተ አይደል? እንዴት መስጊድ ውስጥ ምን ተገኘ? ምን ተገኝተዋል? አራጅ እናንተው ራሳቸው ናቸው። ገባሽ አይደለ? ሊሆን ማኛ ለማንኛውም እንኳን አየሽ እሱ የአላህ መልክተኛና አላህን አይሳደብም። ፈጣሪውን ጠንቅቆ ያውቃል እና አንቺ ራስሽ ማለት ነው እስቲ ወደ ራስሽ ተመለሽ። ከልጅሽም አትወርጅ፣ ከሰውም አትወርጅ፣ ከፈጣሪም አትወርጅ። መቼ ወደ ራስሽ እንደምትመለሽ አንቺ እወቂ። እኛ እናቅልሽም፣ ግን አንቺን ከኛ ልቀቅ አድርጌ እናትዬ ስንት ዓመት ልትኖሪ ነው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ